con el silla y pónselo a la burrita. Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Me coge machete metelo en su vainita. metelo en su vainita, metelo en su vainita. Y de que va a llover y el camino es culebrero. El camino es culebrero. pónselo a la burrita. Pónselo pues a la burrita, pónselo pues Oye, cómo la están pasando? Hay que bailar, hay que gozar. Ya saben que estamos aquí en la comuna, que somos de la comuna, que somos vecinos de ustedes. Hay mucho arte en la comuna, para que sepan. ¿Cierto?